手向けの弾は簡潔に済まいらないから The wheel of fate is turning Rebel action どうだうそろそろ 名物歌うや さんかどういうことだ最高に乗っ